Eh, destaca también el hecho que, a pesar de que se firma un acuerdo de paz en Guatemala, eh, las fuerzas militares, así como sus aliados eh, entre los grupos de poder económico y político, consideran que derrotaron la subversión y por lo tanto son héroes. Y su lema es no se juzgan a los héroes y eso es en, en, lo que sucede por muchos años. Em, Y a partir de 2008, y más adelante voy a tratar de explicar por qué. Primero quiero describir qué pasa. Em, tenemos el primer caso de una masacre con sentencia, que es el caso Ríos Negro, em, que litiga Edgar Pérez, primero ante el sistema interamericano. Y eso es muy importante en el caso de Guatemala, eh, porque eh, frente a la inacción en los eh, juzgados de Guatemala, eh, el sistema interamericano, claro, eso es antes de la existencia de, la Corte Penal eh, eh, Internacional, o por lo menos no se puede llevar a esos casos que son de, de otra época, ¿no? Antes de ese corte. Em, entonces, dos R's y otros casos como dos R's de eh, perdón, Río Negro, dos R's, Diario Militar y otros casos van presentándose ante la Corte Interamericana y van eh, eh, teniendo sentencias condenatorias al Estado de Guatemala, lo cual empieza a generar un proceso de presión hacia el Estado de Guatemala para realmente llevar esos casos. Em, otro elemento que también creo que hay que destacar es que eh, el caso genocidio también se lleva en las, Cortes de España. En 99, poco después de la detención de Pinochet en Chile eh, y, la búsqueda de su extradición a, España, Rigoberto Menchú y otras víctimas presenten una querella contra Riesmont y otros altos mandos en eh, las Cortes de España no se logra enjuiciarlos en España, obviamente, pero la acción de que esa corte eh, eh, investigó, recibió testimonios, pidió la extradición de los eh, imputados, como que presionó al Estado de Guatemala a responder. Em, entonces tú puedes ver, pueden ver en este, en este cuadro, desde 2008 hay una serie de sentencias importantes. Y claro, el caso Ishi Genocidio 2013 eh, marca una gran diferencia porque en los anteriores casos los principales imputados son eh, miembros de las, eh, las mm, patrullas de autodefensa civil, los PAC, son comisionados militares, algunos soldados de rango medio. Em, es recién con el caso genocidio que se logra em, poner en el en el banquillo de los acusados un alto mando militar, dos altos mandos militares, el ex dictador eh, Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar eh, Mauricio Rodríguez Sánchez. Em, este, en este, cuadrito no se ven dos casos actualmente, varios casos actualmente en proceso que, ahorita los voy a mencionar. Solo quisiera eh, pasar unas unos, eh, imágenes del juicio por genocidio por, por la naturaleza tan importante que, que tuvo, a pesar, pienso yo, de la vacancia de la sentencia que se dio 10 días después. Em, aquí tenemos Ríos Montt en el momento de ser dictador, en el momento de estar llamado a la justicia. Em, la mayor violencia de la, del conflicto armado que se da eh, durante el gobierno de Ríos Montt. Evadió la justicia por décadas, eh, en parte eh, por luego de los acuerdos de paz, fue elegido reiterativamente como diputado hasta 2011, me parece. Estoy Y unos, unas imágenes del día de la sentencia de del caso genocidio, la jueza en el caso de Barrios. Eh, esas, dos fotos me encantan porque ahí ves Riosmón pues preocupado porque se da cuenta que lo están condenando, mientras Rodríguez Sánchez está sonriendo porque él efectivamente está suelto. Ahora, cuando la Corte de Constitucionalidad eh, suspende el proceso de genocidio y deja en vacancia la sentencia, todo vuelve a foca cero eh, vuelven ambos al arresto domiciliario y vuelve a iniciar el proceso contra los dos, lo cual no hace a Rodríguez Sánchez muy feliz, que digamos. Em, y hubo varios intentos fallidos de arrancar el proceso. El último eh, comenzó en octubre del año pasado y se lleva a cabo todos los días viernes por separado un juicio contra Ríos Montt porque supuestamente sufre de demencia y entonces él tiene el derecho de tener un proceso aparte, sin que él esté presente, donde no hay público, no hay medios de comunicación, no podemos hacer, excepto con lo que nos cuentan los abogados y querellantes presentes, no podemos saber qué está sucediendo, sucediendo en el anterior pero a cambio, en las tardes de los días viernes, Mauricio eh, Rodríguez Sánchez está siendo también enjuiciado, sí en un proceso público y abierto, al cual sí se puede acudir y sí se puede eh, informar sobre lo que está sucediendo. Bueno, eso fue el día de la lectura de sentencia, em, Creo que también es importante, importante mencionar que los querellantes llevaron este caso ante el sistema interamericano en septiembre de 2003, estamos que casi cinco años y hasta el día de hoy, él ya me corregirá si estoy mal, pero creo que no hay respuesta concreta de la. Entonces eso nos, nos, da pena, pero también nos dice de que el sistema interamericano, si bien ha sido un sistema de gran importancia para estos casos, también es un sistema eh, en donde hay una sobrecarga muy grande y no necesariamente eso es viable en todos los casos. Eh, más allá de eso, los querellantes han solicitado la investigación de los jueces que esencialmente anularon la sentencia contra riesgo, que tampoco ha avanzado mucho ese solicitud, pero ahí está. me parece muy importante ello. Em, luego de la anulación de la sentencia, porque no hubo hubo gran proceso de retroceso hasta que yo creo que muchos de nosotros, salvo de que siempre es muy optimista, pensamos que ese ya fue el final de los procesos de justicia transicional. En Guatemala, em, voy a regresar a ese panel en un momento. Durante el juicio hubo una campaña mediática muy fuerte de los sectores de poder, no hubo genocidio, fue el hashtag que utilizaron en Twitter y en las campañas, hubo circulares anónimos que puedes ver aquí, em, básicamente amenazando y buscando intimidar a los que están participando en el proceso de genocidio. Hubo hechos, actos intimidatorios, intentos de, no sé si puedo decirlo, de asesinato de algunos operadores judiciales. Em, que, fue parte de todo ese proceso. Y aquí, aquí en la esquina puedes ver un documento que fue publicado en pleno juicio, genocidio, en donde 12 supuestos notables, entre ellos el ex vicepresidente Eduardo Stein, firman un documento que dice traicionar la país y dividir a Guatemala. O sea, enjuiciar a Ríos Montt por genocidio es traicionar la paz. Eso fue el mensaje se pueden dar cuenta de que la campaña fue muy fuerte y, eh, la tensión eh, durante el mismo proceso fue muy fuerte, hasta el punto que después de, la sentencia todo el mundo salió de Guatemala. Los, fiscales, este, los abogados, eh, las víctimas no, pues porque ahí hay otros <laughs> que hablar sobre las desigualdades ahí, pero fue una situación muy, muy tensa. Gracias. Em, eh, juicio, Claudia Paz es sacado como fiscal general. Hay sanción contra los jueces y los fiscales que participaron en el caso, hay querellas contra diferentes participantes en el proceso, etc. Em, y sin embargo, se da en Guatemala en 2015 una gran oleada de protestas de jóvenes, pero de todas las clases sociales contra la corrupción es otra historia que no voy a entrar en detalle, pero eso abre un nuevo escenario en Guatemala y en 2016 comenzamos a ver nuevos procesos abrirse. En, en febrero de 2016 se da el caso saco que es un caso muy impactante que tuve el privilegio de observar, em, de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra 15 mujeres cachis Dos militares fueron condenados en este proceso. Aquí podemos ver, algunas, imágenes. No tengo tiempo de entrar, en, lamentablemente, en los detalles. Em, eh, y después de eso, comenzaron, hubieron, perdón, arrestos en enero de 2016 de 18 altos mandos militares, entre ellos el ex jefe del, Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedito Lucas García, el ex jefe de inteligencia militar, Manuel Callejas y Callejas, en dos casos, el caso Molina Tyson, que es este caso, y el caso Creon Paz, que es este caso. El caso Creon Paz, voy a comenzar ahí, el caso Creon Paz es muy impactante porque se trata de una base militar, la zona militar número 21, en donde con una orden judicial los eh, investigadores forenses descubren 565 eh, restos humanos eh, en 85 fosas en la misma base militar. Usando las técnicas de ADN se logran identificar 143 de estas víctimas. Edgar también es abogado, uno de los abogados en este caso. Em, y se identifican esas como víctimas de conflicto armado interno, como víctimas de desaparición forzada entre 81 y 87. En este caso, de los 14 militares eh, detenidos en 2016, 8 han sido enviados a juicio pero una serie de amparos y mociones legales que hasta el momento lo tienen estancado el caso. en eso estamos con el caso Creon Paz. El caso Union Tyson, sin embargo, ya comenzó hace mm, tres semanas. comenzó. Eh, también estuve acompañando este proceso Em, es un caso muy impactante de Emma Morgan que podemos ver aquí abajo. Ella fue una dirigente de la juventud patriótica del trabajo, que estaba vinculada con la PGT, el Partido Guatemalteco del Trabajo. Fue detenida en un hotel militar, encontraron documentos del partido en su cuerpo, la llevaron a la base militar de Quetzaltenango, la torturaron, la violaron sexualmente por varios días trataron de conseguir de ella información sobre sus compañeros. Ella no dio información. No le dieron ni de comer ni de tomar y en nueve días enflaqueció tanto que logró sacar las esposas que la tenían amarradas, escapó de su celda y salió caminando de la base militar. Que ella me dijo, yo sentí que eso era una victoria para mí, todo lo que me hicieron y sin embargo sobreviví y les gané. Lo que no supo ella hasta varios meses después es que el día siguiente los militares fueron a la casa de sus padres y secuestraron a su hermano, de 14 años, Marco Antonio. Eh, esos cinco militares están en juicio actualmente por este caso, entre ellos Lucas García, el ex de, el ex jefe de la Fuerza Armada, eh, y calles y calles. Y no solamente es, eh, hablando de impunidad de ayer y, hoy, no solamente es señalado por su rol en violaciones graves de los derechos humanos, sino también por su papel en crimen organizado. Él, supuestamente es el fundador de la cofradía, un, eh, un, suerte de sindicato de crimen organizado que se ha ido tomando mm, mm, distintas... Mm, cambios en los últimos años, pero él está también señalado eh, en eso. Em, entonces, creo que me quedan muy pocos <laughs> minutos para señalar lo que yo quería señalar, que era em, el porqué de todo esto. solo para, para, para, señalar los puntos claves y tal vez en las preguntas podemos entrar en mayor detalle. Uno, y principalmente, es la participación activa de los familiares y los sobrevivientes de la misma violencia. Em, su participación no es solamente en denunciar, sino también han sido, como mencionó eh, Edgar, querellantes activos en los procesos, han ayudado a investigar otros procesos, han acompañado no solo sus propios casos, sino casos de otras personas y otras comunidades. Entonces se llega, se viene gestionando una red muy importante de solidaridad entre las mismas víctimas que ha sido fundamental en el proceso guatemalteco. Y solo como para mencionar, antes de que me, escape el tiempo, cuando llevaron el caso Molina Tyson a la Corte Interamericana, solo presentaron el caso del hermano que fue desaparecido. Emma no presentó su propio caso. Ella dijo que ella no se sentía con el derecho de reclamar justicia por ella, solo por su hermano. Sin embargo, dice, luego de ver las mamás, las abuelas de Cepursaco, que son mujeres que no hablan español, que son mujeres pobres, luego de verlas a ellas testificar, testimoniar ante un tribunal, ante todo Guatemala, sobre lo que les sucedió a ellas, ella dijo, ¿cómo yo que tengo formación política? ¿cómo yo no también voy a decir mi historia y reclamar justicia para mí también? Y entonces se unificó el caso de ella con el caso de su hermano, en el caso que actualmente se está viendo en el proceso eh, Molina en los tribunales de Guatemala. Em, em, creo que también es muy importante señalar el papel lo mencioné muy brevemente al inicio, el, papel de los operadores de justicia. Em, se ha logrado en Guatemala una cosa eh, muy importante de gestionar institucionalidad en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Si bien es cierto, podemos calificarnos de islas entre instituciones que siguen padeciendo de grandes corrupciones y, y tráfico de influencias, son islas en donde se ha logrado crear liderazgos fiscales, jueces, que están haciendo su trabajo de manera honesta y que se han, comprado el pleito de esos casos y se sienten identificados y se sienten, en el caso de los fiscales en particular, eh, eh, eh, em, comprometidos con llevar a, cabo estos casos. Y a pesar de que hubo cambios cambio de fiscal, ese, esa institucional se mantuvo y continuó, continuaron investigando y llevando a cabo los procesos de los tribunales en Guatemala. Em, no, puedo dejar de mencionar el papel clave, súper clave de las organizaciones de derechos humanos en Guatemala y las internacionales también, o sea, el bufete jurídico, Caldeache, Mujeres Transformando el Mundo, UNAMG, eh, Infinity Watch, son organizaciones que han venido trabajando a la mano con las víctimas, no solamente en los tribunales, sino en el trabajo psicosocial, psicojurídico de prepararles para eh, presentar sus casos, acompañarlas en, hasta donde se podría, reparar el trauma vivido, experimentado. organizaciones internacionales como segi este que acompañan los casos ante el sistema interamericano, entre varios que monitoreen los procesos, que, que, acompañen los procesos, también creo que es este, de gran importancia. Em, y estoy seguro que mi tiempo se me acabó, sino, sino que no me estás diciendo nada. Muy bien, este, entonces yo creo que lo, dejo ahí em, y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y compartir un poco la, experiencia de Guatemala con, con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes a todos. Ah, antes de nada, preciso ah, agradecer a, la coordinación de este evento por ter ah, recibido la asamblea la red red latinoamericana de justicia y transición especialmente a, la persona de Lucía Chávez, que eh, ha hecho un esfuerzo muy grande para que eso pudiese suceder. entonces este evento acaba sendo algo uh, importante para uh, debater justiça transicional, mas também para uh, discutir que políticas e que medidas devem ser encaminhadas por las organizações que tomam parte na rede latino-americana de justiça transicional. Ah, devo também pedir um pouco de paciência de vocês por mim portunhol. Ah, vou tentar transmitir minha, minha, meus pensamentos sobre o que está sucedendo no Brasil hoje. Se uh, houver algum problema com a língua, passemos ao inglês, uh, pode ser melhor. Uh, vamos fazer esse acordo. Bueno, a ideia é discutir um pouco de o que sucede em term, termos de eh, impunidade em todos esses países que estamos falando. E Brasil uh, um grande exemplo ejemplo en de impunidade, seja uh, impunidade uh, relativa a factos, a hechos como corrupção em geral, seja a impunidade para grandes ou graves violações de direitos humanos ou crimes contra a humanidade. Pero nossa situação política atual, nos ha colocado em uma em uma, ah, em uma situação em que ah, há outros hechos que penso que, que devem ser mencionados. E uh, eu vou eh, tentar mostrar a vocês qual conexão é possível de fazer entre a impunidade e a situação política atual em Brasil. Penso que a situação política atual, principalmente desde o eh, início deste ano, é uma situação de militarização da política. Ah, nas últimas ah, décadas, muito se ha hablado respeito a, a uma a uma judicialização da política. Temos cortes eh, e juízes ah, tomando parte em questões políticas, ah, que antes eram parte das funções do executivo ou do legislativo, ah, exercitando papéis centrais em cambiar uh, resultados de eleições, uh, ah, termos uh, legislativos e executivos, decisões políticas e procedimentos democráticos. E mesmo, juízes tomando parte em decidir o que sucede se há um cambio em termos de eh, representações de maiorias em lo legislativo. Entonces términos como juristocracia, judicialización de la política son uh, ah, una constante eh, en el campo del derecho constitucional o de las, de las ciencias políticas. Uh, pero lo que sucede en Brasil, tenemos sí mucho que hablar uh, ah, en respecto de la judicialización de la política en Brasil, sí. tenemos un juez que, por ejemplo, tuvo un papel central en, en definir uh, e cooperar para o golpe parlamentário de 2016 no Brasil. Uh, pero uh, mais recentemente, principalmente durante o governo Temer, o que sucedeu é uh, claramente uma militarização da política. Uh, algum, alguns meses atrás, eu e outros colegas da, Federal, da, Universidade Federal de Minas Gerais, publicamos um pequeno artigo uh, ah, em um blog de direito constitucional, uh, demonstrando uh, ou questionando, discutindo algo que se tem discutido em Brasil, que seria uma suposta uma suposta intervenção militar. no começo dessa discussão, nós tínhamos pessoas far right em Brasil, que reivindicavam esse tipo de ação, e todos pensavam que era uma loucura. Hasta que um oficial, uh, um general, uh, ah, começou ah, a discutir isso mais claramente. Seu nome é, é, é General Antônio Hamilton Martins Mourão. E eu vou falar um pouco mais sobre quais, for, quais foram suas manifestações e eh, o que está sucedendo hoje, o que ele está clamando por ser na política uh, brasileira. Pero, primeiramente, uh, em outubro de 2017, com o governo Temer uh, em poder, uh, teve lugar uma, uma mudança, um cambio em legislação, em que os crimes que antes eram juzgados por, por la justiça comum passaram a ser juzgado por la justicia militar. Entonces, uh, ah, el primer paso fue este. Vamos deixar, vamos deixar de uh, haver que esses crimes sejam juzgados por la justiça civil e eles devem passar a ser juzgados por la jurisdição militar. Então, uh, no caso do Rio de Janeiro, em que há um decreto uh, que permite que forças armadas atuem em questões de uh, segurança pública, de segurança pública, de pública segurança. Uh, o que sucede é que se algum militar comete ah, um delito nestes casos, ele passa a ser juzgado por la jurisdição militar. Em contrário a tudo que ele disse na Corte Interamericana de Direitos Humanos e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um segundo elemento uh, é justamente uh, ah, a presença de militares uh, agindo politicamente em Brasil. Segundo a legislação que regula uh, as atividades militares em Brasil, os militares não, não podem uh, fazer manifestações políticas. Pero aquele, aquele general, general Mourão, este da foto, este desse lado, uh, manifestou-se dizendo que uh, seria muito importante que se as autoridades judiciárias não tomassem nenhum tipo de providência, nenhum tipo de providência uh, em respeito aos atos de corrupção que estão se sucedendo em Brasil, que os militares uh, fizessem algo. Ele não disse exatamente o que deveriam fazer, mas ele estava tentando legitimar o discurso de que uma suposta inter intervenção militar não seria uh, inconstitucional, não seria ilegítima. Seu superior uh, existe em cima, General Vilas Boas, uh, deveria, por lei, puni-lo. Aquele era um ato de violação de hierarquia, era um ato de violação de normas militares pero General Vilas Boas não disse nada. Pelo contrário, eh, ha hecho algumas manifestações via Twitter, eh, mais um indicativo de participação política, né, em que eh, ele disse que nada de muito sério havia acontecido. Uh, recentemente, General Moldão uh, ah, ha hecho uh, algumas críticas ao governo Temer de forma mais clara. Então, uh, Vilas Boas tentou puni-lo, removendo de seu cargo, deslocando ele, ele para um outro cargo. Uh, e logo em seguida, General Modan uh, se aposentou, se retirou. E em sua última fala, ele uh, prestou uma homenagem a este outro general, Carlos Alberto Brilhante Ustra, um reconhecido torturador em Brasil, incluso por uma uh, ah, decisión de la jurisdicción civil. Não temos condenações eh, eh em Brasil, criminales em Brasil, pero ah, uma jurisdição civil, incluso, incluindo uh, alto tribunal brasileiro, reconheceu que Brilhante Ustra era um torturador. O que podemos perceber é que em diversas importantes posições políticas Temer continuou a nomear e indicar militares, algo que não sucedia uh, desde o fim uh, da ditadura. Então, ele criou, recriou ah, um uh, cargo que é uh, o Gabinete de Segurança Institucional. E nomeou para esse Gabinete de Segurança Institucional, que tem, entre outras funções, aconselhar o presidente da República em situações uh, de grave instabilidade política. outro general, que é o general Sergio Echegoyen, existe à la frente da foto. Então, vocês eh, ver uh, que a posição de Echegoyen en eh, la frente da foto assume um un protagonismo perante os demais ministros civis, Aqueles outros são ministros civis. E Chegoyen, aí nessa entrevista coletiva, ah, tomou a frente para prestar esclarecimentos, ignorando o papel dos ministros ou secretários civis. General Chegoyen ah, uh, tem um, um, passado um pouco uh, ah, questionável. Ele foi um grande crítico da Comissão Nacional da Verdade e uh, tem relações familiares poderia-se dizer, uh, problemáticas com uh, momentos de ex exceção no Brasil. Por exemplo, seu uh, ah, abuelo foi chefe de polícia durante a ditadura eh, de Vargas. Chefe de polícia, naquela época, correspondia a, chefa, a, a uma chefia de toda a polícia política brasileira. Seu tio, Ciro Echegoyen, foi nomeado explicitamente em relatório da Comissão Nacional da Verdade como como uma pessoa que participou ativamente de eh, crimes contra a humanidade. Temer ah, continuou a nomear outros ah, militares para ocupar cargos ah, que eram cargos de civis, por exemplo, ah, a presidência da Fundação Nacional del Índio, assim como outros cargos importantes. A, participação de militares na política em Brasil remonta a 1889, quando nossa república se inicia. Uh, militares apoiando Getúlio Vargas entre 1930 e 1945. Uh, militares eh, apoiando, eh, colocando Vargas de lado quando ela ah, sai da cena em 1945. E, claro, teremos militares comandando uh, Brasil durante a ditadura de 1964 e 1985. Uma outra mudança uh, concerne ao Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 durante el governo uh, eh, FHC, com a intenção de tornar uh, eh, as forças armadas mais claramente subordinadas a uma, a uma decisão uh, civil. Então, nós teríamos o presidente da República, teríamos um civil comandando o Ministério da Defesa e somente teríamos, então, as decisões a serem tomadas por as três forças armadas. Uh, desde 1999, o ministro da Defesa era um civil que sempre encontrava dificuldades perante uh, as Forças Armadas. Durante os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, uh, ah, se pediu às Forças Armadas que se posicionassem so sobre as graves, graves violações de direitos humanos e eles uh, tiveram uma posição bastante refratária, né, discutindo, questionando a autoridade da Comissão Nacional de la verdad. Recientemente, Michel Temer nuevamente nomea un uh, general para ocupar el cargo de ministro de la Defensa, contrariando la propia idea, el propio propósito de creación de este ministerio. Si eso no fuese poco, recientemente Michel Temer decretou uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. O que é essa intervenção federal? A intervenção federal é um ato de uh, exceção em termos de federação. Temos em Brasil uma federação que conta que, uh, em, em, um artículo da Constituição, com a possibilidade de que graves situações possam puedan levar a uma intervenção da União, da União, União uh, em los estados uh, ah, regionais. Uh, ah, desde 1988, nós não temos em Brasil uma intervenção federal, hasta que Temer decreta uma intervenção federal no estado de Rio de Janeiro, uh, supostamente por conta de problemas de uh, segurança, de segurança pública. Uh, é claro que há muito de populismo em sua decisão. Ah, é claro que Rio de Janeiro enfrenta uma situação muito complicada em termos de segurança pública. Pero uh, ah, o que Temer uh, ah, uh, é se aproveitar de uma situação grave, de, de hechos graves, para tentar angariar uh, algum capital político. Temer tem uma, uma popularidade muito baixa eh, está pretendendo sua, sua reeleição nesse ano e uh, a única e última saída que lhe cabia seria um ato, uh, um ato de força. E para comandar esse tipo de intervenção, essa intervenção federal, Temer nomeou outro general, general Walter Braga Souza Neto, a intervenção foi, foi, uh, se sucedeu há cerca de um mês Uh, nada de importante aconteceu, aconteceu em termos, se sucedeu em termos, em termos de segurança pública e uh, os militares han enfrentado inúmeros problemas no uh, ah, Rio de Janeiro. Uh, é, importante tu, de, é importante asseverar que a Constituição de 1988 determina que a intervenção federal é claramente uma exceção eh, o texto dice eh, explicitamente la União não no deve, la União não deve intervir em los estados ou no Distrito Federal. Por exceção, então aparecem os casos excepcionais em los quais a intervenção deveria se suceder. Ah. Bueno, se deve añadir que uh, por, por, trás de tudo isso há todo um cenário de impunidade. Uh, ah, desde 2010, temos uma decisão da Suprema Corte brasileira, do é Supremo Tribunal Federal, que uh, decidiu colocar um obstáculo para o processo e julgamento de graves violações de direitos humanos que foram cometidas durante a ditadura de 1964 e 1985. Uh, eh, esta, este falho é contra, diretamente contra, um outro falho da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vocês conhecem, é o caso Gomes Lum, guerrilha do Araguaia. Uh, pero o Supremo Tribunal Federal foi provocado a discutir novamente a questão uh, ah, pelos sucessivos presidentes da corte, evitam colocar esse tema em discussão. Esta foto é uma foto da presidente atual do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Uh, presidente da corte é responsável por dictar a pauta da corte, os casos que serão buscados e uh, ah, ela será mais uma presidente que não colocará em discussão ah, o tema de de la autoamnistia que o ah, Supremo Tribunal Federal ha decretado uh, oito anos atrás. É importante uh, añadir que o Centro de Estudos de Justiça de Transição uh, ha hecho um pedido de ingresso como amicus curiae neste processo. Nós fomos exitosos nesse ingresso, pero não há perspectiva de um julgamento tão uh, temprano. Ah, em paralelo, a Fiscalia Federal Brasileira ha entendido que deve cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, há 30, 30, 31 uh, processos, né, ações criminais que estão tramitando na justiça brasileira, mas nenhum deles tem um resultado efetivo. Todos os juízes brasileiros são bastante formalistas, positivistas e dizem que a decisão da Suprema Corte brasileira deve prevalecer sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não há é qualquer preocupação com o direito internacional de direitos humanos. Há inúmeros efeitos de todo este cenário. Uh, se se pode pensar em respeito da jurisdição uh, militar, se, lá jurisdição civil não quer processar militares envolvidos em graves violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura, por que os militares que ocupam uh, cargos na jurisdição militar vão querer levar adiante processos contra uh, militares no presente? Não há razão para isso. E é o que sucede é que a impunidade se alastra não só para não só da parte de, então de uh, aqueles que são uh, responsáveis por crimes contra a humanidade, pero também da parte de uma polícia que mantém institu instituições e práticas que foram criadas em aquele período. E uma polícia que, no caso uh, ah, eh, do Rio de Janeiro, que seria o caso mais grave para isso, uh, conta também com uh, atividades paralelas, como, como as atividades das milícias. Uh, então, o resultado que nós temos é, em parte, isso. Pessoas que lutaram por um longo período contra este tipo de graves violações, contra a forma como a polícia do Rio de Janeiro ou a polícia brasileira dirige sua a repressão contra populações jovens, uh, ah, essas pessoas se tornam uh, alvos uh, ah, desse tipo de prática. Então, essa é uma, uma bonita foto de uh, Marielle Franco. Supongo que vários de vocês conhecem este caso que tomou proporções mundiais. Marielle Franco é, era uma representativa no município do Rio de Janeiro e Marielle eh, integrava uma comissão que deveria fiscalizar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Outro fato importante, General Vilas Boas, o comandante do exército, disse que uma das principais coisas que se deveriam ser logo após la intervenção federal, seria evitar que comissões de la verdade fossem criadas no futuro. Não estou suponendo que há envolvimento do exército na morte de uh, Marielle, mas há uma sucessão de hechos, de, de, de é, um mecanismo muito importante que não pode ser puramente fiscalizado por membros do exército, membros das forças armadas ou uh, de, ou de outras forças que uh, estão subordinadas a, ah, a este militarismo. por último, por último, devo mencionar que outras, outros atos de exceção estão sendo invocados. Há um projeto de lei tramitando no Senado Federal brasileiro que permitiria que militares que estivessem em uma situação em que alguma pessoa estivesse portando uma, uma arma de uso restrito, que os militares tivessem automática autorização para uh, alvejar, para atirar nessas pessoas. Então, uh, esse é o tipo de discussão política que também tem lugar em Brasil uh, hoje. Bueno, uh, era o que intentava trazer a vocês. Espero que possamos esclarecer outros fatos durante o debate e uh, termino por aqui. Muitas graças. Um, so the South, Af South Africa is a model of transitional justice, both because of the TRC, the Truth and Reconciliation Commission, and the institutional reforms that the new government undertook after the democratic transition. So the TRC, the commission was innovative. It acknowledged that elements of the old apartheid regime were still strong at the state level and had support in society. So in order to ensure a comparatively peaceful transition, the TRC took a middle road between Nuremberg-style prosecutions and giving black amnesty. So it offered conditional amnesty, meaning amnesty to perpetrators as long as they disclosed their crimes and could demonstrate that the crimes were politically motivated and did not use gratuitous violence. Can you hear me? Am I, is this okay? No? Do I need to do the, like, actually speak right into it? Um, so right, it offered conditional amnesty, meaning amnesty to perpetrators who disclosed their crimes and could demonstrate that they were politically motivated and didn't use gratuitous violence. The TRC also offered survivors um, of apartheid reparations in exchange for giving testimony to the commission, with about 10% of kind of representative survivors giving testimony in public victims' hearings. It also organized institutional hearings where representatives of different sectors such as the media, business, and the health sector gave testimony on ways in which the sectors contributed to apartheid. In addition to this process, the government implemented a series of reforms, including adopting a new constitution that is one of the most progressive in the world and includes economic, social, and cultural rights, and forming independent state-level institutions such as the South African Human Rights Commission and the Commission for Gender Equality to support constitutional democracy Despite having a model transitional justice process and developing these progressive and functioning state institutions that are supported by an active and independent civil society, the South African transition has faced a number of critiques over the years. South Africa itself has faced increasing socioeconomic inequality, as well as political and criminal violence that in recent years has caused growing protests and social unrest there. So aside from specific criticisms of the South African transitional process, such as that it led to almost no prosecutions and provided very limited, reparation, rep, very limited reparations to victims in the end, there are broad critiques of the South African transition that mirror critiques of mainstream transitional justice. And I will mention four of these critiques. These are that one critique is that um, it prioritizes nation building and the legitimacy of the new regime over in-depth truth-seeking and the accountability of both perpetrators and more passive beneficiaries of the previous regime. The second critique um, is that it's conceptually Eurocentric and has liberal underpinnings that prioritize individual responsibility and individual suffering over collective experiences and organizing. A third critique is that it focuses on civil and political rights violations, especially abuses to a person's physical integrity, over economic, social, and cultural rights, and the historical injustices and structural inequalities that often underpin social divisions and conflict. And finally, a fourth critique is that it joins political liberalization to economic liberalization which with the rise of neoliberal economic policies often means increasing inequality. So as the rise of transitional justice, which included the advent of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, occurred with the decline of the left after the Cold War, some have argued that this turn to liberal democracy and legalism and rapid institutional reform as well as a human rights discourse that sidelines socioeconomic rights, have helped undermine collective action and grassroots activism in South Africa. And this has also happened in other countries undergoing transitions. These critiques have been met with suggestions for more transformative approaches to transitional justice, called for example, distributive justice or transformative justice, as opposed to transitional justice. So some suggestions for implementing these transformative approach are, these are just examples, that transitional justice processes investigate socioeconomic rights violations specifically. And this, for example, has happened in Kenya, where the Truth Commission investigated land grabbing um, as, a, as a human rights violation. To ensure progressive redistribution of resources, particularly of land, through institutional reform to ensure broader participation and the use of local knowledge and practices, as opposed to only international norms, for example. To acknowledge global and national power dynamics that shape political transitions, and to center victims' voices and their right to remedy for historical injustices such as colonialism and the structural inequalities that they breed. So these kind of transformative approaches are diverse. You know, there are different ideas, but the general idea is to promote bottom-up grassroots processes, local solutions, measures that acknowledge and counter epistemic violence by foregrounding local and indigenous knowledge, community-based initiatives guided by the demands and needs of victims, where planning of reparations is not left as an afterthought for the end of the process, but essential from the beginning. And finally, efforts to go beyond just consultation and to promote participation in designing and implementing transitional justice processes, particularly of marginalized groups and also women. So in practice, these approaches face a number of challenges. There's usually a lack of political will to implement them. There are resource constraints, uh, local practices can themselves be conservative and go against this kind of grand vision of transformation, of social transformation, or what we might think of as social transformation. And it is often difficult to scale up local and specific processes to the national level. And in fact, these transformative approaches are lar largely theoretical and normative, as they've not been widely applied or tested in transitional contexts. However, based on the experiences of the Center for the Study of Violence and Reconciliation, my organization, and our NGO partners around Africa, I'd like to point to a few lessons we've learned over the years, many of which emerge um, from this book on African transitional justice, I mean, African civil society's role in shaping transitional justice that we put out this year. So I realize that this whole idea of lessons learned can be problematic because each, each context is different, but I intend these to maybe get some conversation going. So this is kind of a mix of theoretical you know, th thinking and then also stuff that's been learned through practice. And one of the things is that since the Cold War, formal NGOs that are supposedly unbiased and above politics are considered the most legitimate form of civil society. And often they are complicit themselves in sidelighting other forms of civil society that are more informal, that use tactics like demonstrations, that are based on kinship or, or sectarian ties. In addition, it is clear that many groups that are often involved in peace building before a transition, such as traditional or indigenous groups, faith-based groups, grassroots activists, and even victims and survivors, are later left out by NGOs and other actors in transitional justice processes and in their post-transition aftermath. In essence, transitional justice NGOs often undermine their own efforts at social change and help narrow the scope for political contestation and thinking about new futures. So one way to address this is for NGOs. Um, so I'm trying to kind of think more practically about what this would mean and in terms of a transformative approach. One way to address this is for NGOs while forming networks and coalitions for transitional justice to get a good sense of all the many diverse actors working across a given country who are involved in peace building before transition and to attempt to work with them and to adopt governance structures that seek to address the complicated power dynamics between these groups. So these structures can include, for example, a rotating leadership, provisions for joint decision-making, clarity regarding which role each partner plays, uh, measures for preserving knowledge and institutional memory within the network or the coalition, and also internal measures for conflict resolution, because of course there will be conflict. They could also include developing long-term partnerships with like-minded and flexible donors, instead of working with any donor who comes along to give you um, funding. In addition, while working with these kind of diverse and hopefully fairly equal partners, NGOs should not try to come to the table with a set idea of what transitional justice means and you know, what the mechanisms of, of should be of transitional justice. So in many cases, and this is our experience with, as I said, with, among, with, with CSVR and our partners in Africa, you know, people from NGOs show up with an idea of transitional justice, and usually that means we're going to focus on civil and political rights violations. We're going to use these short-term mechanisms like truth commissions and prosecutions, reparations, rapid institutional reform. So even if they're quite, um, they, they think that transitional justice could look different, in the initial conversation it's always about these particular mechanisms and this way of thinking, which is the dominant transitional justice approach. So the argument basically is that because transitional justice is still a young and evolving field, there's room to work in a participatory manner with diverse local actors to think up and implement a more locally relevant and inclusive form of transitional justice, which doesn't have a short-term vision, but rather is, has a long-term vision and a long lifespan. Um, a few national consultations and workshops on transitional justice are not really enough to do that. So it's important to keep in mind that transitional justice mechanisms shape the public discourses and practices of what kind of organizing and visions of the future are legitimate long after the processes themselves end. And this is definitely the case in South Africa, where the Truth and Reconciliation Commission shaped how people thought about transition and reconciliation, and it still is prevalent in the public discourse. Because transitional justice processes can themselves serve to shut windows of political opportunity, civil society in the aftermath of transition is often left largely with the option to pursue litigation, to force the state or other actors to be accountable. And in our experience, litigation and other legal strategies can be far more frustrating, actually, and limiting the more political strategies, you know, like advocacy and so forth. So ultimately, just to conclude, transitional justice is a tool that, like human rights, is used by many different actors and very to pursue very different interests. And that can and that means that it can be used in a progressive way or a conservative way, you know. It's just a tool. So it is useful as practitioners to work together to seek clarity about the long-term goals we're trying to achieve in designing the processes we will advocate for before we even implement the, the processes. In South Africa, 20 years after the transition, we are grappling with the consequences of not doing this to the extent that we should have. Okay, thank you very much.